Let's go! Kulang tayo ng isa pero kaya natin to. Tsaka champion mo lang. Aba, sakto yan. Pero hindi ko yung lalabas <laughs> kasi may nag-request pa rin. And I am your champion! Yo, saan tayo? <laughs> Idol ko talaga yun. Ay, ni Crypto. Let's land here. Gusto sa gera, no? Yes. Ha? Eh wala, nakamatay rin naman tayo. <laughs> positive na positive ka. Uy, tara na. Here we go! Diba? Hang tight! Eh, mauna sa atin. Ayun, so, oh. mo pa. Distant. Nandun tayo. I suspect we will find something here. Kakainis. Gilid mo yung rate. Basag na yun eh. Ay, Di pa Busy pa sila. Wala, walang paparating. Wala. Ito, meron. I have a subject in view. Far off. Meron na nga. Yeah, nila yung ano, yung watch. Yung ano nila, lifetime nila. Ayun yun. Shit. Parang kilala ko yung pumasok ka. Ah. Sino yun? Ang ah, pasok. Nakapasok ah, mo pa. Ang loko, champion. Tapos... <laughs> ano meron? Nag-quest ka ba? You're champion! I'm so proud of myself. Ay, nag-drop. Au, puñeta. Just us now. I hope I can help. You need. Just give me. Warning. Community movement in progress. We're all inside the ring. Good. finish him. <laughs> I had a job to do. Drone if you need it. Throw your sir. Just One bala. Light ammo. Putain na, muntik ka na! Naubusan ng bala. Wala na akong bala kaya nangingi Wala ko lang tamo. Tam Sasapakin ko talaga yung blood down eh. Isang then, sapak so, oh. na lang yun. Oh. Saan tayo? Oh, i-drop mo, i-drop mo. Drop mo. last game. Hold your breath, if you have to breathe. Getting hurt over here. Down. Right, down. What? Alex, tumitira sa akin sa likod. Sige, sige. punta ka sa akin. I'm running out of ideas. Let's go. Saan pa? And, ano I-revive nila niya yung kasama nila. Nice, nice, nice. Putang nice. nakasangga ko pala yon. Good work, team. Wala ko life. Hindi sila tumama sa akin. dito. ito nila. life. Ah, uh, ito. Deploy and help John. Oh. Pagkalaban, sa ko. Jenny, sa likod ko. Ah, fuck. I one, nice one. Fire, friends. Reloading. Oh, budurog. <laughs> nice. Meron pa. Down like this. More enemies down. Reloading. Кто Nice, nice. Down, down. Reload. Enemy taken out. Good job. Marami akong syringe. Ay, ano, shield cell to. Shield cell. Great. Already inside the ring. Ambala. Recharging shields. M-lock ko. Oh. Akin na lang. RE45. Nasaan, nasaan? Ping, ping. Can you ping? Making contact with enemy. I am taking fire, friend. Basag. Down? Hindi, basag lang siya. Sa, sa malayo eh. Good job. This is great news. You're the new <laughs> Radyan lang ako. Radyan lang ako. Sige. Saan? Pataas? Exit ako. Yaka. Uh, ah. nice, nice, nice. Nasaan, nasaan? Ping, ping, ping. Wala na. Meron pa? Ayun, ito, ito, ito, ito. 193, 40. Basag, basag. Asa na? Umalis, ayun. Ano siya? 45 seconds, rings just up ahead. Throwing thermite grenade. 30 seconds fire, friends. We killed the last, giving my shields a recharge. I'm taking fire, friends. I put Ang sniper. Saan banda? Throwing thermite grenade. I am taking fire, friends. Nine shots fired and they're hitting me. Basan, basan. Da, tabeka. Here's your birthday present. Bagsak na lifeline package. Parang Down. Enemy down. Charging shields. I had a job to Anong drop ng care package? Kinuha nyo ba? Hindi na. Baka gusto nyo to, hemlock. Oh, bala. raid portal dito. Ito, ito. Bisihan mo. Pas pasukan mo, da. Pa Reso mo ako, reso mo ako da. Reso mo ako da. Iyan mo si Dennis. Got everything under control. I taking fire, friends. Reloading. Yeah. Enemy taking Just giving my shields a recharge. Just a scrape. One second. That was a kill leader, and we them out. Oh no, there's another squad attacking. I am repairing. Heal lang ako ha. Heal ka muna. Heal ka muna, Dennis. I'm, I'm running out of ideas. Heal ka muna, Dennis. Giving my shields a recharge. Ito, ito. Back. Body shield here. Level 4. Fuck, fuck, fuck. Took out an enemy. Wow. Sa labas sila, nasa baba. Underground. sa baba ng building. Baba ng building mismo. putang ina. Ano ako? Hindi ko makita. What can I say? Sayang. You are in my way. Hey, boy. Ah. ah. Devo siya, wala mago. Na, nakunit ako. Nakuha niya yung Devo ko. Damn, man. Oh, that's sad. Wait, Level up. Okay muna. Mm. Nabantay mo ng bata. <laughs> Hindi ka magkakanta? Hindi. Mimit keep mic ko. Para di on the bus goes